والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيسمسن تيسمسين أيمسفليذن تمسفليذين أدن مسلاي تدويت بوساكيا غفاين يعنان ثمسنية ثشرعيث يعني أمك قلاق بنذم أذي المذ وذي نذير وذي السوثر المند أكنا ريسين ثمسنين تشريث أي مقارن الفقه الإسلامي لا العلم الشرعي ربي سبحانه وتعالى يخلق الدم دان دي الصحة يتمثل وريسين ويذكرا يخلق ثيد وري المذ وري يحفظ أكيد ربي قواليس والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ذا شو كان بنادم الصح ولاش وين يدي لولن ذا مسناو ولاش وين يدي يدي فانك تعبط كماس ذا سرماد نا ذا الماد ذا دغا إلاق أذياف وين راس إنما العلم بالتعلم إلاق وين راهي غران الى قاذيف وين راهي تيصغران ربي سبحانه وتعالى نسك سلم ذني العباد ثمسن العاليه نتا غير اسم تيدي السكنن القران الكريم نتا غير تيدي نزلن وقواليس يوكل يس جبريل يدي يدي نزلن يدي يرسن غا فوش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في لسات ربي السلاميس يميريس ولا ميميريس دينا اقرا ان اسماءنا بقارئ بعث ولا من سورة سنين كي يعني جيجلا ووليس اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إيه لو كنا نزرى باللي ربي سبحانه وتعالى يمر ما هكا اكل راه يغر وربي يسكناس ويحفظاس ذا شرا يغر اكل دينا ربي سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه علمه البيان هي إيه ساموسني غاكي لا قاسي غير بابيس خاطر سنين اكتسل لنا نسس اري إيه، شرحن إيه، كنقارن اولاون ساري يسين بنادم الخير ذا الشر سري سيني أين راه تنفعن وين سري تضرن سارا يسين يا الثغاوسة سوذميس الوصفيس الحديث كلشيس لذلك غين من بوش تاكي هي ربي سبحانه وتعالى يسمو يسموسني غزل مقران يفكا أم أمكان عليان إمين ربي سبحانه وتعالى يشقعد الرسل يمشقعن ينس فلاسنا مالا مزوار نقمزوار ونستنى لماذا نقالو الصلاة السلام ربي سبحانه إيه أك ونويذ نوثني كنقارن السلماذ سكناين ويذ نوثني تقليفن وفكاني ثموسني أزال مقرعن سوالام سيدنا إبراهيم يدعى يمزدغ مكة إلمن داك نرز نديش كاع ربي وين راه تيصغران وين راه سنسكنان وين راه تيولهان وين وين راه سلم ذن مسنيط تاع الشرعية سرا يسين سيس بنادم ربيس سرا يسين بنادم وذي يحفظ وذي يغار وذي يزر يعني ام خير يعبد ربيس خاطرش ربك سبحانه وتعالى ايوا شو مي كيدي يخلق الى قاتي سنظن نشتكيه ايوا شو مي كيدي فكان غير الدونيسي الى قاتي نشتكيه إيه هنشتا سينس قد دعوان الرسل كثمو سنين نيغ ثاو السعانت حانت ثاتو ثانت سيدي شقع ربي الرسل فلاس سنصلة ربي السلاميس ولذلك كاين سيدنا إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك أكان خطير ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم إنك أنت العزيز الحكيم أكان لذلك وربي سبحانه يشجع عند الرسل يرسن انقروا يدي يشجع نتا سيدنا محمد في لسة ربي تسلاميس يشجع سيد ربي مسني العلي يشجع سيد ربي تسافى سيد دوني ساكن ملان تساملاويس يعني المعنى ذا الرحمة مزداغ ناغي ناغي تخلقيت ناغ ثغناوت سمثا اكل مثلا اندى مثلا ولذلك ولذلك أكن دينا ربك وتصليت جلسنت ثنقيد دينا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كان خاطئ ويناد قويس الآية ناظرين سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون إيه إلا قان يسين يسمسين بلي بنادم مكي إلا قاني يسينو ربي ويذيك زران ويذيك غران إفن ويذون النغرارة ويذون الزرارة وينون المذارة نعم يسمسين لأنه سامسين غاكي زين راكي راكي صوضن أتسينض حتى تمسني العالية أتوحد التوحيد الربوبية والألوهية وأسماء والصفات أتسنط سلايا ذي الحديث سلبيان ذي البرهان سلعلم ذي العرف أنا حتى تمسني العالية ولذلك وكي يسن ويزرع ذا شو يقلقن ويخدم يال أين راه يخدم ويجرين إكجا ستموسنيا وريجا راين يقلق يخدم ور يخدم راه غاين ولا قرا اذ يخدم إيه سمسني ولذلك ربي يناد في مسنون إنما يخشى الله من عباده العلماء ذي مسنون يقزر الحلال ذي الحرام حرمي ربي وكلا قرات خدمة حلي ربي إلا قرات خدمة وهكذا دواليك كنسينا وينا لذلك لذلك يمردني ربي سبحانه وتعالى يسكند باللي مسناون نا ويديك تقليب في ثموسني نا ويديك السثور نا ويديك تنادين ويديك قارن نا ويديك انت كتابين يعني غير ذليسن لكن قارن اكنا راه غرن كي فكان فكان كنقال ثم كانت فكان القدر فكان فكان يعني كنقار نزل يسموسني غاكي وكي الجهد نسن وريت روحها كان يفكايزن ضربي ثاموسني العالي هكا يرنا ياسن وياذن وثني القدار يرنا ياسن كا يف يفكا يفكا نسن مكان علايان ذو ما ملحان ماشي ذكرى وني حسكيين نا وني العالي إقلهان إقسوان ولذلك كاين ربي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وينتك لا ناظرين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ما من تا تاني هي الا قاني السنايات مثل ماشي ديو ثلاثه ناس ثلاثه ثلاثه ناس اربعه عطاس لا يسيد يدر ربي القران الكريم غاف ثموسني ثمو ثموسني ام كي ثمو ثموسني ام كي قلاق بنادم هذا يسين غاو ثغاوسا يالسو تسرا سوذ ميس وزاليس كلشيث اللي ها واللي من بانشتا غيدي لنا ربي الا قاتل الحميم دانن معناش عقلي كثر شي مسنون ولا اغرباز يعني المدرسه عندها غروض قلب في في ايميك يعني يدرياك ايمانيك امك اندرا ثاب ضاينا غر خاطر شتا مسني سوا اين رسوانا رك فين في من المدن ردوني ساكن مالا الا نتصورني ذريمن ازريمن ازريمن في, في, في الجاينت تموسنية القوة لنا غير المداك راني أنا المدة موسنية لنا كل شنا ثموسني كي مدن يعني تروحون قثمور صار صايض قم كان روايض أكني دينا ربك الكريمة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون نكشف دي زيكني ماشي كان كان زيكني القروني قعدان ناغي غد غدسفاناني قعدان يعني يسكواسنا كي كان كا يا ام كي تسكن يمزدغ إمزدغ الدرس يوم وسناو أزال إما دياس خاطر مرني ولينا راه شاظن يغرفازن تسمسداويين ذو شو ذاغن وشاظن راه هذا يروح حق القبايل الا ما زر غار دارا يروح يمراد يوغال مدنا الساكن صام الزوص مدنا تغنى واليس مدنا ذاك من صغور صغور ستاموسني مسنين الماناس سيك زيكني سلمذني مولاني الدريانسن بلي غاموسناو يخلال القدرة كيا اموسناو اي غار يسنف كان غازال كيض ربي ستيفكان اهمي يسنين ورسين نرى ويسن ذايني قلا قاد يسنين مدن لذلك غي إيه غير من بوشتاكي غايا سمسن ربي سبحانه وتعالى يوصى ماشي ذكرى لا نادر ويا ذنبي في اللاس الصلاة ربي السلاميس عطاس الحديث يديدر يدينا عطاس الحديث يتصاوضن ميد عاوذن يمدوكاليس فلاسن رضوان ربي غف ثموسني ذوين يعني ثموسني ذوين ردي سبقن ازل ثموسني ذويني قري اريد وكذن باللي غيلاق مدن اذل مذن وذ سثرن وذ نذين وذ الدون وذ الحون إلمن داك نار سنين إلمن داك نار غرن جرسن يون الحديث قدنا طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني بنذم أري قلب غفص مسني أري نزل غفص مسني أري سثر يا راي غران أكنا راي حيوش أكنا راي يهم أكنا راي يلمذ تمسني ذو في اللس ذو الوجب أن عما يسمثن ولذلك يسبقرد باللي أثان وين إقوعان إق يعني يفورس ثقنيت أثن في صلى الله عليه وسلم ند يناد يون الحديث أثن ربي سبحانه يوفق يبغى ياس الخير يصوت يثال الخير يوفق يثال الخير من هو يثمثن وينيك وينك لمذن وينك سنن الدين ينسكني وثا يسنينك فرض ربي فلاس يسن اين اين سي سي تيديو سي تيديو من ربي امزون تزالي ذمذيا غير ندم هكا يسن مكرا يزال اين كان تزالي بالشروط ينس الاركان ينس كل شيء ينس وكيم يقارن الفقه الفقه هكي بنادم راه فهمن راه يلمذن راه السنن يالسا يالسو تسرع سلمع الناس سنة ما كينس شكون سينس ماشي تصاغوري كان كاذي غرا والنيا إما راه تسقسيط فونا ماك المعنى بو ولكن يسنيت الحكمة يسوي بونشتاكي يسنيت الصفة وذم نتغاوسا كيسنيت يعني يسنيت أكني وسع يسنيت تمسنيغ تنصيب تمسنيغ العالية ولذا ولا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال قال بنادم اذ يجي اذ يخدم اكني قنوا اكني قوفا اكني يقشدها انا غامك خاطيا اكني لاق اكني لاق اكني لاقا الى قاتي صندا شو سلاقا من كل شيء غين سلاقا وكين ماشي قروي يخرج دي سكنه كان بلا ما تغريط نا قل لا غي كارك دير السكنه كان بلا ما تغريط عاد ما الا تمرزات تغرز قال لك اذا تغرز ما الا ورث ورث تغريزاره ور تسين زاره تغرز اتسوثر ذات سقسيزي مسنون نوثني غران صواظ ديني غران سوا ولا ملحان اسهلان يفهم انكم الدين باذن الله يناد ربي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ويرنا كيما ردني نيب باللي غي مسنون الى قاض حصون باللي سيكلي غاكين وتصلحوا يا تصدايع انا ذي غاكين وريت صلحا راك كان ركيم ماشي يعني زين أود نتوارى الخير ذي البركة لا لا تيكلين كاين سلم يفورك ربي ذقس دا راه دينيم إما راه السلم إوا والبوش بيحنن في فلاسة ربي تسلاميس إمي دينا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع بما يطلب ثولان أبرز الجنة زبرز تمسنسة شرعيس إما راسي السين ذاك كاين فرض ربي فلاك يقدي شرع ربي سيك يومر سيك ينها يقدي لنا واشو ذاغان أقلي كي ذات تسلحو تكلين العلي سريز بإذن الله تعالى سريز الجنة زبرز تمسنسة شرعيس إذا أثنى ربي سنهلاك يس يسنهلك يس ربي أبريزال الجنة ويرنا الملائكة يثمثن تسحبيت تحبيت إن الماذن إذا إيكا صوت السوتن غف ثموسني إيكا ذيك السنين ذي عنون إي ذيك عنون إموسناون إلمن داكنا راكم من ثاموسنيا أكن سنا وقبيلي يفكايا خرباساكم غاساكم لذلك كي يلها ويسوى الدان وينو ويرنا وتسوكاز ترى افريز مسني غاس ما الا تخضوض كي درت مسني غاس ما الا اظهر كريستينا وينا اظهر سنيك بوفريض وايل سداو بوفريض آه، القرار ذا فريزا يا سمثن ويرنا فريزا كي قيت سدوض يا يعذل افريز يصواب ولا قلت لا غاس ما يدير الى حساب ذكاس اكن راه كيجرب ربي اكن يسناو يون مسنا مقارن يحيى بن ابي كثير ان يسن لا يستطاع العلم بسلامه الجسم اكن راه كيجرب ربي ويا سيدنا موسى سي سالا نختم ارا نسالي اولا كي بوسا اسمي يقطف افريدي سيدا قلبر وقلبحر يدا الخذير اي من داك المن داكنا راه إل من داك داكنا راه الثاموسنية إل من داك راه يسين أي نور يسين راه من داك راه يسين صيف ثنصيف ثا تشرعيت إدي وحا إدي فكان ربي إل خاضر إقلا هذه السين المدن إميك بضار غراس ينعد ساف اكن السين وينك دوك لنا يدس إناس لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يميك بضار غورس ينا ياس قال له موسى ذا شو سينا إن من بوشو ديع إدي إدي فكان ناغي ديوسا قم كان ذان يرنا غم كان كير ناغبري ذاكير إقعد تبان وكل شيء إن من بوشو غايث مثل في الجهة موسنية ثموسنية غير نعتسف اللاس ونفرح انا دون سيكلي سم قران تاغد سفانت ولاش فلاس أغيليف في كيزري من أطاسي الطقتان إكشاظن ولاش فلاس أوال كل شيء ولاش أوال غاف ثموسنيا أوان تيزت سموسنيا إن من بونشتا إن موسى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا